tang laingot ki player football ki balabu ya ka history ha ka world cup ku bless you piki subscribers baro ki ba juice dar ma ki video so ni channel story tala london hadin la kam slam bang aklim yo bani tu khana la ne bani kendu biang bat pi ki perlok dan na bedang ki perlok ki berang kuak ban sengap ki ya ke surjonga ah. dan pat leksi ki balang ya henry mentang ni pai kat tu ke ni siya pang ka history dyan ka World Cup. Nga kwa wan wan ra, yakin ka history dyan ka World Cup. Nama ka World Cup final dyan ka snem araja arpuar kala jandai. Ya ka FIFA World Cup laju penengkam la ni keren lengkot baik ka World Cup. Barok ya ong ka World Cup. Ka World Cup kadai ka International Association competition contest mental tip yaka kum ka fifa federation international football association bad hakaju ko por ngila ru benong bad kadai hiru ka association football jong ka pertai last dang ning kong e ya football world cup hakas nem shia jar kandai spa live U Presiden Jongkatei ke Association. Udai Julius Rimet. Bat keri kapa pediang World Cup nengkong e. Eh. Kade ke Uruguay. Hakas nem syajar kendai sepak lai pau. Lai bentah ke World Cup. Tangkat lai teligiri. Nyau teligiri na South America. southly li na re Europe. Bat artali na North America. Hakite gibor kibriu kimpat da sungutnat ben peje korbor. Haka olimpik jongkas snem syajar kendai spa laipua. Kabala penlong halos Angeles. Lakan taj ben penrung ye ka futbol. Hakate ga jingile kai olimpik. Namar kibriu kim sungutnat ben peje futbol. Unong tap gol ben nengkong eh haka world cup udai. Lucien Lawrence. Udah player jongka France. Bad keri ke bajok World Cup nengkong eh. Kadai ke Uruguay. Hakabal lah la tep. Saugol. La argol. Persia. Ya keri Argentina. Ya ke World Cup la penbet renti. Ben ya lekai man la ke sausnep. Bad hadu mentah kiri. Kiba qualify ke World Cup. Kedai laipu arteli. Bat kita iki life ho art ligri. Kedai ke baladap bat lalong qualify hakan jingle. Ya ka qualifying match jongki arspa teligri. Hadu menta kerui ke bala job buntam ya ka World Cup. Kadai ke Brazil. Ke Brazil kala job hadu sansien. Nakin nong yale kaila niki player World Cup. Tang laingut ki player kibala shna yaka history bat kita gede upile ula long player jong ke brazil ula penjob world cup ia ke brazil hadu laisin bat ula yoru ia ke nam the king of football lane usiem jong ke football u maradona ula penjob lenter arsin ia ke ri argentina haka world cup Ulayo ia kenam The greatest player of all time Number life Mbappé U Mbappé ula shina ia ke history Kom u player football U ba step tam ke perthai Ka FIFA minta Kalara iban kentiuno na ki